السلام علیکم آپ کو میرے چینل حسین پوائنٹ ٹی وی میں خوش آمدید آج کی یہ ویڈیو اسلامک فیکٹ کے اوپر ہے خانہ کعبہ کے بارے میں چھ ایسے حقائق جو آپ کو جاننا چاہیے نمبر ون مکہ مکرمہ میں تیر کر طواف کرنا مرکز میں ہونے کی وجہ سے پانی جمع ہو جاتا تھا اس زمانے میں جب پانی کی نکاسی کا کوئی انتظام نہیں تھا تو مکہ مکرمہ میں بارش ہونے پر کعبہ میں سیلاب آ جاتا تھا اس لیے لوگوں کو طواف کرنے کے لیے کعبہ کے گرد تیرنا پڑتا تھا کعبہ مسلمانوں کے لیے سب سے محبوب اور مقدس مقام ہے کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے نمبر دو کعبہ کے اندر نماز پڑھنا جب آپ کعبہ کے اندر قدم رکھتے ہیں تو آپ جس طرف چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں نمبر تین کعبہ کا دروازہ کھولنا پہلے کعبہ کا دروازہ سب کے لیے کھلا تھا کوئی بھی کعبہ میں داخل ہو سکتا تھا لیکن بعد میں کعبہ کو بند کر دیا گیا اور اب صرف سعودی بادشاہوں مسلم ممالک کے صدر اور وزرائے اعظم کے لیے کھلتا ہے نمبر چار کعبہ کی چابیاں کعبہ کی چابیاں بنی صحابہ خاندان کو فتح مکہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ نامی شخص کو دی تھیں نمبر پانچ کعبہ کثیر رنگ کا ہوا کرتا تھا کعبہ کبھی کالا لباس نہیں پہنتا تھا سیاہ لباس کا رواج عباسی خلافت نے شروع کیا تھا جن کے گھرانوں کا پسندیدہ رنگ تھا اس سے پہلے کعبہ سبز سرخ اور سفید بھی تھا نمبر چھ حجرہ اسود ٹوٹ گیا کہا جاتا ہے کہ ایک اسماعیلی گروہ تھا جو بحرین سے آیا تھا جس کا کہنا تھا کہ طواف تو ہم پرستی ہے اسی گروہ نے حج کے لیے آنے والے سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں کو قتل کر کے ان کی لاشیں زمزم کے کنویں میں پھینک دیا اسی گروہ نے حجرہ اسود کو عراق میں کوفہ تک لے جا کر ودیا کے طور پر روک رکھا تھا یہاں تک کہ عباسی خلاوت کے دوران انہیں واپس لٹانے پر مجبور کر دیا گیا جب انہیں واپس ملا تو یہ کئی ٹکڑوں میں تھا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو کے نیچے کمنٹس بھی کریں شکریہ